老子，掉你老母炒花喺鸭，中共肺炎施药，唔能做得兰街街，发猪尾搞女人，听狗翻首广府曲仔。周冲、许艳秋初次谈情，悠悠是叮当叮当叮，天赐你似花艳美。 似花艳美，愿适取少年期。心中自然流露我对你倾爱，甜甜蜜蜜我爱英俊少年，我爱天真俏女儿，劳动最 似花艳美，愿撷取少年期，心中自然流露我对你的爱。我今生初次谈情爱，悠悠是听得钟声，叮当叮当叮。天次你似花艳美，愿撷取少年期。 要依心中所说各样，明明是听叮叮当，叮咚声更真明。天赐你似花艳美，愿吸取少年期，心中自然流露我对你倾爱。 天真俏女儿，劳动最欢畅，心中高兴高声歌唱，共同欢唱，悠悠是听得钟声，叮当叮当叮。天赐你似花艳美，愿吸取少年期。